qo'ygan ekan shu sevgan qiziga shu gap rostmi yoki yolg'on yo'q u gap yolg'on abdulaziz o'rtamizni biz ayog'imga sakradi sakrab turib chiqdi chiqib turib suzgandek qilib harakat qildi bo'lmasa bitta qizga unaqa qilmang endi desa deb qo'lini siltab orqasiga qarab tashlab yuborgan olga orqasiga burilib tashladi shunda biz diyorbek bilan yechinib ketdik keyin diyorbek kelgandi bunga ham yig'lab o'sha bor o'sha qiz haqida gapirdi o'sha qiz mani o'yin qilib yurgan ekan dedi o'sha yigirma ikkinchi dekabr kuni soat shomlarda besh yarim oltilarda boshlangan shunda manga telefon qildi uyimda turgandim telefon qilib kanalboyga chiqishimni aytdi kanalboyga chiqsam mas ekan hoziroq islombek mana shu farg'ona kanalida bo'lgan holatda mana abdulaziz bilan bo'lgan holat hozir internet tarmoqlarida juda e, shov shuvga aylanyapti sensatsiyaga aylanib ketdi aynan mana shu hodisa bo'lgan voqea o'zi aslida mana siz o'rtoq ekansiz voqea qanday bo'lgandi o'sha sana avvalambor assalomu alaykum bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz voqea o'sha biza abdulaziz o'rtog'imiz o'sha yigirma ikkinchi dekabr kuni soat o'sha shomlarda besh yarim oltilarda boshlangan shunda manga telefon qildi uyimda turgandim telefon qilib kanolboyga chiqishimni aytdi kanolboyga chiqsam mas ekan ozroq mm. chiroyli o'sha qiz haqida gapirdi u qiz haqida gapirib o'zini nima qiluvdi o'tib aytdimki is o'tib o't ketadi deb keyin o'zini uni eplolmadim uni o'zini tusolmayapti oyog'ida uncha turgizib nima qilmayotgandi keyin diyorbekka telefon qildim hmm. diyorbek hozir kelaman dedi bu keyinga zo'r o'sha yerda mani quchoqlab yig'lab o'tirdi uni ichida diyorbek keldi hmm. keyin diyorbek keluvdi bunga ham yig'lab o'sha bor o'sha qiz haqida gapirdi o'sha qiz mani o'yin qilib yurgan ekan dedi Mhm. shuning ichidan keyin bu ham tinchlantirib o'sha yerda nimaga joyga o'tkazib tinchlantirib nima qildik keyin shuni ichida sarvarga ham telefon qildik uni xabardor qilish maqsadida telefon qilib sarvar shunaqa bo'ldi kel dedi uni ham chaqirdik chaqirdi ham hozir yetib boraman dedi ungacha u bizni qo'limizdan tipirchilab chiqib yechim oldida endi yechim olib shu kanalni bo'yida asfaltda yugurib keyin bog'larni ichiga tushib bekinib yashirinib bizdan yashirinib oldi mm. uning ichida sarvar keldi oqtardik biz bizcha oqtardik sarvar keldi keyin sarvar chaqiruvdi chiqdi unga ham mana shu gaplarni aytib yig'lab u haqida aytgandi keyin u ham aytdiki nima qilasan bitta qizga siqilib unaqa qilmagin ota onangga keraksan o'zingni asragin dedi keyin dedi e, man baribir dedi qilishimga keragim yo'q ekan dedi va o'yimchoq bo'lib bo'lganim yo'q dedi oldi pastga tushdi biz ham yaqinlashdik bolaga yaqinlashib bordik oldi pastga tushib man qilishimga keragim yo'q ekan dedi shuning uchun biz aytdikki bunaqa nimaga o'rta qiz bolaga qiz bolani orqasidan unaqa qilish noto'g'ri ota onangga keraksan bizga keraksan qizga kerak bo'lmasa bitta qizga unaqa qilmagin dedi desa deb qo'lini siltab orqasiga qarab tashlab yubordi kanolga orqasiga burilib tashladi shuning uchun biz diyorbek bilan yechinib ketdik sarvar sirag'ni yoqib turdi bizga yechinib ketdi diyorbek yechinib bo'lib birinchi nima qiluvdi uni ichida abdulaziz tashladi tashlaganda chiqadi shunaqa bo'lib chiqib turib bir marta shing'idi uni ichida diyorbek kanoli qirg'og'iga borib e, uni ichida yana bir marta chiqdi abdulaziz keyin diyorbek tashladi uni tashlaganini ko'rib abdulaziz yana bitta shing'idi bu diyorbek chiquvdi abdulaziz kirib ketib bo'luvdi keyin diyorbek yana bir marta shing'idi yana chiquvdi keyin yo'q edi keyin qirg'oqqa intiluvdi totib oldim man buni mana anamga cho'ng'al oldim u qayerga tashlashni bilmadim shu hozir sudga chiqqan kunga yigirma ikkinchi kunda mana sizlar chiqqansizlar qiziq haqida gapirgan sizlarga yig'lagan maqtagan birinchi marta tashadi bir marta bosh ko'tardi to'g'rimi boshmacha tashladimi yo'q oyoq tashladi ha oyoqmacha sakradi sakradi sakrab turib chiqdi chiqib turib suzgandek qilib harakat qildi keyin kirib ketdi suvdagi chiqdi chiqqandan keyin man sakradim ikkinchi marta bosh ko'tarib chiqqanda ikkinchi marta bosh ko'tarib chiqqanda man sakradim uni suv tepasidaligini ko'rib turib man sakruvdim mana suv tagiga kirib ketdim suv tagiga kirib ketib turib keyin chiqsam suv tepasida manga ko'rinmadi ko'rinmadi keyin baqirdim qani deb baqirsam sarvar aytdiki yo'q dedi dedi keyin yana bitta kirib turib chanaroqdan chiqdim yana chiqsam yana qarasam yo'q ekan keyin chekkaga intildim suzib o't tushadim o't tushuvdim islomjon bilan sarvar tortib chiqarib olishdi mani chiqarib olishdi keyin bu uchovi man keyin yani ustoshimni oldiga ketdim bu yalang'och sarvar telefonni svetini yoqib nari kanalni chekkasidan u bola suv tepasiga chiqsa olib chiqamiz deb yurishdi nariroqqa qarab yurishdi man kiyindim kiyinganimdan keyin ularni ko'rdim bu ikkovi ketishyapti yonlariga yugurib bordim keyin semim bor cho'milish taqiqlanadi deb yozib qo'ygan semim bor borsam bu ham yalang'och edi borsan kiyinib kel deb buni jo'natib yubordim sarvar ikkovimiz aqa qarab ketdik keyin bu bola bordi borib turib biz oldimizga qaytib keluvdi uni ichida biz bitta damazni to'xtatdik to'xtatuvdik to'xtamay o'tib ketdi keyin yana bitta to'xtatuvdik aytdiki unaqaga telefon qilinglar dedi ichki ishlarga telefon qilinglar dedi ho'p aka dedi keyin bu keldi keluvdi aytdik domlalarga keyin ichki ishlarga telefon qildik bu hammaga telefon chiqib chiqdi domlalarimiz 15 minut yetib kelishdi yonimizga yetib kelib keyin o'sha yerda odam bir ikkita odamlar chiqib qoldi ularga ham bo'lgan voqeani tushuntirdik keyin oqtardik keyin ichki ishlar xodimlari yetib keldi yetib kelib ishni jecha qaradik keyin mani sog'lig'imda jicha o'zgarish bo'ldi isitma chiqqandek bo'luvdi keyin o'sha yerda voyimiz o'tkir aka keyin bizni poliklinikaga olib borib doktorxonaga olib borib isitmamizni tekshirtirib o'sha dori ichirdi keyin ekspertiza qilishdi ichkimizdan unaqa nol bir chiqmadik shu bilan keyin soat o'n ikki yarim birlarda domlamiz direktorimiz uyimizga uchovimiz ham uyimizga olib borib ota onalarimizga nima bo'lganini hamma narsasini tushuntirib uyimizga tashlab keldi mana shu abdulazizni mana o'rtoqlari ekansizlar mana shu abdulaziz bilan tanishganlaringga o'rtoq tutinganlaringga qancha muddat bo'lgan o'z vaqtida abdulazizni o'zi anchadan beri taniyman anchadan beri taniymanu ko'chada salomlashib so'rashib qilib yurardiyu keyin mana shu o'qish boshlangandan beri 3 oy 4 oy bo'ldi shekilli 4 oydan beri inoq do'st birga muomala qilib birga oshib o'shanaqa qilib yurardik to'rovimiz doim birga yurardik do'st bo'lib ketuvdik mhm. mana shu abdulazizni hozirda mana aytyapsizlarku islombek ham siz ham aytyapsizku mana shu qizchasi deylik mhm. xalq tilida aytganda bolalar ko'p aytadiku qizcham qizcham